A mărturisi este astăzi și în dicționar este a spune deschis. Și uh, mă gândesc la cei care se spovedesc, uh, poate o dată de două ori pe an sau de mai multe ori pe an, și aceea este o mărturisire, dar pentru mine cea mai mare mărturisire este jurnalul. Da, ai auzit bine, să-ți ții un jurnal. Uh, eu îți mărturisesc că îl țin de 2 ani, uh, m-am uh, vindecat cu jurnalul ăsta cumva și uh, în continuare o fac. Uh, am aflat despre el uh, de la medicină germanică, cum că jurnalul este un fel de treș energetic și acolo poți să-ți mărturisești cine te-a supărat, de ce, cum și în ce fel și pur și simplu um, încep să te simți din ce în ce mai bine. Îți, um, te provoc și pe tine să vezi cum te simți dacă îți ții un jurnal. Ceau!